Hello，大家好，今天给大家做一份凉菜——凉拌紫甘蓝。首先，紫甘蓝需要用糖和盐还有水腌十分钟到十五分钟。腌完之后，就和我现在这样一样。 然后我们把葱切成碎渣，放在碗中，倒点味精。 倒点盐，放点糖，我们来点香油。香油有点多了。 再来点蚝油，还得加点生抽。 搅拌一下。 喜欢酸点的可以加点醋。我喜欢辣椒，我放点辣椒，充分拌匀。 然后倒倒在这个小碗中。 这样简单养生的紫甘蓝就做好了，喜欢的朋友可以点击订阅，谢谢。